привет ребята я сейчас расскажу о баг игры который нашли в dead by daylight а, фишка в том что надо забраться на гору а, с определенного ракурса с левой стороны дождаться когда тебя начнут поднимать как бы в воздух и потом ты уходишь вправо влево по камню туда если аккуратненько правильно посмотреть то ты можешь забраться на гору и там тебя маньяк не достанет Hi guys we found a bug in the game Dead by Daylight. The bug is that it is on this map that the Avtohavendum, or on another knoll like this map, is on this knoll, mountain. On this stone. If you come up from a special angle, you as if you would lift into the air and then using the keys to the right, to the left you can climb onto this stone. And then the maniac can't get you there.